Hi, hallo, ich bin's Alena. Ich habe mir gedacht, ich spreche heute mal mit euch über fünf Tipps, wie man eine neue Gewohnheit entwickeln kann oder generell Gewohnheiten entwickeln kann. Und alle, die sich jetzt für das Umtopfen interessieren, da kam am 12.8. bereits ein Video online über Pflanzenpflege und Umtopfen und wieso, weshalb, warum. Und drum reden wir heute einfach mal, während ich umtopfe, nur über die Gewohnheiten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Was bedeutet es überhaupt, eine Gewohnheit oder eine Routine zu entwickeln? Das ist gleich mal die allerwichtigste Frage vorab. Es bedeutet, dass wir bestimmte Handlungsabläufe verinnerlichen, über die wir in Zukunft einfach nicht mehr nachdenken müssen. Warum das so wichtig ist, das habe ich euch ja schon bereits am 8.8. in der Magie der Routine ganz genau erklärt. Unser Gehirn verinnerlicht neue Vorgänge besser, wenn wir Dinge regelmäßig wiederholen und dabei ein gutes Gefühl haben. Ausgelöst werden diese immer von ein und demselben Auslösereiz und schon sind wir bei Punkt 1 gelandet. Denn auf das Positive konzentrieren. Achte am Anfang bewusst auf positive Dinge. Warum zum Beispiel fühlst du dich nach dem Sport gut? Warum hat es dir gut getan, dich an regelmäßige Mahlzeiten zu halten? Denn so konzentrierst du dich nur darauf, was dir keinen Spaß macht. So bekommt dein Gehirn nicht die gewünschte Belohnung und es wird dir schwerer fallen, eine neue Gewohnheit zu entwickeln. Deshalb konzentriere dich auf das Positive. Die Regelmäßigkeit ist ganz wichtig, um dein Gehirn immer den gleichen Ablauf zu präsentieren. Zum Beispiel, du kommst am Abend nach Hause, isst eine Kleinigkeit, gehst zum Sport und danach gibt's dann erst das richtige Abendessen. Wenn du dich regelmäßig an diesen Ablauf orientierst, zum Beispiel, so wie mein Mann und ich das machen, jeden zweiten Tag in der Woche, dann verinnerlichst du diesen Prozess nach einer Weile und es ist ein absoluter Automatismus was du snackst oder welchen Sport du im Anschluss machst, kannst du natürlich immer wieder ändern. Soll man ja auch, damit zum Beispiel ein Workout effektiv bleibt. Aber der Grundprozess sollte immer der gleiche bleiben. Ich bin mir sicher, du kennst auch ganz tolle 30-Tage-Challenges. Die sind echt ideal, um sich einer neuen Gewohnheit anzunähern. Man sagt, dass sich bei einer neuen Gewohnheit bereits nach 21 Tagen der erste Erfolg einstellt. Vielleicht benötigst du aber ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen weniger, aber der erste Schritt ist immer gemacht. Und ich finde ja persönlich, 30 Tage sind ein überschaubarer Zeitraum. Fühlst du dich danach immer noch nicht wohl mit der neuen Routine, dann kannst du es bleiben lassen das ist auch überhaupt kein Problem und dich nach einer anderen Routine umschauen. Du hast aber dabei immerhin die ersten 30 Tage durchgehalten, es tatsächlich probiert und bist dir nun sicher, was sich gut anfühlt oder eben nicht. Und das ist manchmal auch schon richtig klasse. Du fühlst dich wohl mit der neuen Gewohnheit und du vermisst sie bereits nach einigen Tagen? Na dann herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft! Meine ganz persönliche 30-Tages-Challenge ist im Moment, jeden Abend Yoga zu machen. Egal, ob ich schon ein Workout gemacht habe oder nicht. Das Tolle ist, dass du nach diesen 30 Tagen immer wieder feststellst, wie es dir am nächsten Tag schon bereits besser geht. Und nach 30 Tagen muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon bei Tag 25, ich liebe es. Es ist auch total schön, einen Moment nur für sich selber zu haben. Und das ist mir gerade auch beim Yoga absolut wichtig. Und außerdem wollte ich Yoga schon immer machen und ich mache es auch schon seit längerem, aber jetzt eben, wie gesagt, 30 Tage am Stück jeden Abend. Und es macht wahnsinnig viel Spaß und ich bin echt motiviert. Du musst dir also eine Challenge raussuchen, die zu dir passt. Bei mir ist es Yoga, bei dir kann es ein ganz anderer Sport sein. Bei dir kann es auch die 30 Tage Minimalismus Challenge sein. Oder guck einfach auf Pinterest nach 30 Tage Challenges, da wirst du mit Sicherheit fündig. Warum du eine Gewohnheit entwickeln möchtest, fragst du dich jetzt. Oder warum du das tun solltest. Wie bei allen Veränderungen ist es wichtig zu erkennen, warum du was verändern möchtest. Das ist nämlich dann deine Motivation. Konzentriere dich darauf, warum du diese Routine entwickeln willst. Denn nur wenn du von etwas überzeugt bist und im Hinterkopf deine Motivation hast, wirst du auch langfristig erfolgreich sein. Noch ein letzter ganz praktischer Tipp. Post-its oder Kalendereintragungen im Handy. Manchmal nimmt man sich dann etwas vor und hat es am nächsten Tag schon wieder vergessen. Aus diesem Grund solltest du dir an häufig besuchten Stellen Erinnerungen befestigen. Das kann in der realen wie auch in der virtuellen Welt in Form von Post-its, Bildern, Kalendererinnerungen oder Pop-ups geschehen. Ich nehme dafür ganz gerne immer eine App, die heißt Fantastical oder das stinknormale Post-it in der Früh am Badspiegel. Was für eine Gewohnheit würdest du gerade gern entwickeln? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Wenn du noch einen Tipp hast, wie jemand anderes oder wie ich oder wie du selber eine tolle Routine entwickeln kann, eine tolle Gewohnheit festigen kann oder auch aufbauen und in den Alltag integrieren kann, dann lass es uns doch bitte in den Kommentaren wissen. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.